新手骑手跑一天外卖能挣多少钱？我来告诉你。Hello，大家好啊，我是静静啊。今天晚上又来跑餐了，看今天晚上能跑多少钱呢？取了一餐很近啊，虽然是在这个小区里面啊，但是还是比较好找的，有导航。这里我也比较熟悉，等一下他吧。取餐到送餐地点其实也就几百米，一米路都不到。 今天的第二单啊，送的有点远，送到新桥这边来了。然后呢，有道路又封了，等赶到这边的时候已经超时了六分钟，估计今天又要扣钱了。这地方确实有点远，三公里，绕来绕去，还是给客户打电话，他告诉我怎么走才找到这里。这地方确实好。 有点难找，时了。今天超时两个，还不知道要扣多少钱。虽然超时了，总算是送完了，心里松了一口气。现在我的餐盒是空的。回来的路上又接了一单，然后就送到了啊，很快。跑单也是挺舒服的，一个接一个的跑。放桌子上。这钱叮咚叮咚的进了口袋， <laughs> 这感觉太好，太爽了。 发生点有趣的事啊！今天在这里取餐，然后出餐有点慢。这个这位帅哥跟我一样也是跑单的啊，他嫌人家慢，跟人家吵起来两个人在那对骂，啊，太有意思了！跟我同行去取餐，嫌人家取餐慢，吵起来了，跟那个店两个人对骂了几分钟，何至于啊？大家相互都理解一下，都想早点去餐出餐。 好吧，不想吃面条。煮面条用这个棒很好吃。的。可以啊。好吧。好。老规矩，老规矩，今天跟你汇报一下啊。跑了九单，四十九块钱。耶，怎么九单有四十九了呢？有几个软单，它价格贵一点，八九块。跑了什么下？下什么呀？下山羊路什么那个。今天的收入越搞越高了嘞。嗯。跑了一个多小时，两个小时，一个多小时。 一个多小时，七点多开始跑的，现在十点了，两个小时，二三啊，是两个多小时。哇，两个多小时啊！嗯，好了，就到这里，今天视频就到这里了。风。 谁不是把悲喜在尝？海连天走不完，恩怨难计算。昨日飞日白往，海连天走不完，恩怨难计算。昨日飞日。